မင်္ဂလာပါအန်တီမင်္ဂလာပါโอเคအာအန်တီဒီဝိထာနီစေယုံကိုလာပြီးတော့စိတ်ကူပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အင်တာဗျူးလေးနည်းနည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်တီရဲ့ဒီနာမည်လေးရဲ့အသက်လေးရဲ့ပြီးရင်ယောဂဖြစ်ပုံဖြစ်နေလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါအန်တီအသက်ဟိုအန်တီကဒေါ်လာဝင်ကောဟုတ်အသက်က68နှစ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကပါပါအယုတ်ကျိုးသွားတာဟုတ်အဲ့တော့အယုတ်ကျိုးလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျိုးသွားတာလဲဘယ်လိုချော်လဲလို့ဖြစ်သွားတာလဲဘယ်လိုတိုက်ပြီးတော့ကျိုးသွားတာဟုတ် ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ကျိုးသွားကျိုးသွားတော့အန်တီကျိုးကျိုးချင်းမှပဲကိုသွားလဲဗါလေတက်ခဲ့တယ်ရှင်းမပိတ်မပညာဟိုပါစေရုပ်မပညာအိတ်လိုက်ဟုတ်အဲ့တော့တမအရကြီးလို့တော့အယူကျူးနေတော့တွေ့တယ်ဟုတ်အယူကျူးနေတော့တွေ့တော့မနေ့အစောကြီးဟိုလေရင်နဲ့ရန်ကုန်လာတာလာပြီးတော့ဘစ်တူလီရောက်မှတမအစကခဏနားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နားပြီးတော့ချစ်ချင်းဘန်ကောက်လာ အဲ့တော့ဒီဘန်ကောက်ကိုလာဒီဝိထာနီဆေးရုံကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ရွေးမိသွားလဲဘယ်ကနေဘယ်လိုချိန်မိသွားလဲကျွန်တော်ပြောပြပါဦးဒီဝိထာနီဆေးရုံဟိုမတို့ဗမာပြည်မှာကတည်းကစောက်ရမ်းလာတာလေစောက်ရမ်းလာတော့ဝိထာနီဆေးရုံမှာအယူဆေးရုံဝတ်ပြီးအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတော့လေအဲ့ဒီဝိထာနီပဲလာပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝိထာနီဆေးရုံကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်တော့ ကျွန်တော်ဒီကဝိတ္တနေစေယုံကနေဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲဒီတစစရရလေးလေးနဲ့စီးရတော့ဘာတော့အဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေတယ်ဝိချင်းနေပဲအကောလုံးသူတို့လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲလေးစိတ်ကိုရောက်တော့ဘာတွေလေးစိတ်ရောက်တော့ဟောမော်နီတယ်ဟုတ်မော်နီနဲ့ဆက်သွဲတယ်ပေးမှာကလေးကမော်နီနဲ့ဆက်သွဲတော့မော်နီနဲ့အဆက်သွဲရတော့မော်နီကလေရင်ခွဲမှာလောက်ကြိုတယ်ဆီယုံကိုတရားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူကအစစရရအကောလုံးစေယုံမှာလဲဟိုကအစစရရဆီယုံဝင်နေတဲ့ လုပ်ပေးစားတာပေါ့စီစဉ်ဆောက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးရောကနေပဲလာပြီးတော့ခေါ်တယ်အင်ဒီရင်ကနေပဲလောက်ခေါ်တော့ဆေးရောချောချောမဘွဲရောက်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘာသာစကားအခက်အခဲဘာလို့အဆင်ပြေလားအခုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေရသေးလားညီမလိုပြောနေအဆင်ပြေလားဘာသာစကားသမီးကအင်္ဂလိပ်လိုနားလည်နေတော့တော်သေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာရောဒီအဲဒီဆေးရုံရောက်ပြီဆိုတော့ဒီဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေဟိုဟာတွေအဆင်ပြေရလားဘာတွေ ဘယ်လိုမျိုးတွေကုသပေးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါပြောနေတယ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ကတော့အဆင်ပြေပါလားတိတိကျကျ view ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်သူတို့တွေနောက်ဆုံးမှလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ခွဲမယ်ဆိုတော့ဒီခွဲတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဘွင်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီသူကဘာတွေဘယ်လိုတွေရှင်းပြလဲပြီးရင်ဒီခွဲတဲ့အချိန်မှာရောကိုဘာတွေခံစားရလဲကိုကြောက်တာတွေရှိလားဟောအဆင်မပြေတာရှိလားအာဒီတော့မကြောက်ဘူးဟုတ် အဲ့ဒီတော့အများအားပြောဆိုတယ်ညောနေဆိုတော့မကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကြီးကဘာတွေရှင်းပြပေးလဲဆရာဝန်တို့တော့ဘာလည်းမရှင်းတော့ရှင်းပြဘူးဟုတ်ခွဲတော့လည်းမသိဘူးอืมနော်လည်းမနော်ဘူးနော်လည်းမနာလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာရောဒီခွဲပြီးတော့ကိုအဲ့ရနိုးလာတဲ့အချိန်မှာရောဘာလို့ခံစားရလဲကိုကိုပူပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ခံစားရလားနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခွဲပြီးတော့လည်းနော်တော့လည်းမသိဘူးဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုအဲ့ရမှာအဲ့တော့ ကိုလက်ရဒီဟိုဖက်ဒီဖက်လက်တော့ပဲနော်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲနော်တယ်အဲ့တော့ဒီခွဲစိတ်တဲ့တန်ရာတန်ရာရောကိုထင်ထားတာတက်ပို့ပြီးတော့သေးလားကြီးလားမျိုးချင်းလေးထင်တော့မသိဘူးသေးသေးလေးဖြစ်တယ်သေးသေးလေးဖြစ်တယ်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ကွဲပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာတွေလောက်ရသေးတယ်ကိုဘာတွေဖြစ်သေးလဲဒီ6ရောက်ကလှုပ်လို့ရရဲ့လားလို့အခြေအနေရှိတယ်ကွဲပြီးတော့လေဟိုက ဟိုနှလုံးစီအောင်ဝင်တယ်လို့ရှိတယ်ချီချူစီအောင်ဝင်ပါတယ်လို့ရှိတယ်ပြီးတော့သွေးစီအောင်ဝင်တယ်လို့ရှိတယ်အကလောက်ဖြူစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ NDS စီဂျိုလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တို့ကြောင့်စီဂျိုဆရာဝန်ရောနှလုံးဆရာဝန်အကုန်လာကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ဒီခွဲပြီးချင်းမှလာကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မခွဲခင်မှာရောသူတို့မခွဲခင်တည်းသူတို့လာပြီးစစ်ဆေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအဲ့အားလေးလည်း အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒါမျိုးဆီယာမနေအများကြီးတခါလဲစုပြီးရဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလွတ်ရုပ်ရန်ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်ဒီရှားဒီနောက်လာမဲ့လူနာတွေအတွက်ပေါ့ဝိထာနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်လာမဲ့လူနာတွေအတွက်လည်းအကြံလေးပေးပါအောင်ဗာလေးဘယ်လိုလေးအကြံပေးချင်ကျွန်မတိတဲ့လူတွေအကောင်တော့ကျွန်မတော့ပြောမှာပေါ့ဟုတ် ရိုးတဲ့ပတ်တဲ့ရည်ဒီ weight နဲ့ဆေးရအစီအဝတ်တွေအရန်တော့တယ်လို့ပြောမှာပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီလိုပဲလာခဲ့ပါလို့ပြောတိုက်တွန်းလိုက်ပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ